What's up, what's up, what's up? I'm Innocent One of One Thugs, ang ikawalo sa walong sumpa. Nangamusta uh, lang ako sa inyo mga katugs. Uh, ah, tsaka may gusto lang ako sabihin na ano, si Joanna, Joanna Brusco, yes. Makakapasok siya madali, madali lang makapasok. Uh, ano eh, um, pera kami, pera may pera ka pero wala siyang karapatan na gumanong ganun na minsan lang ako, ma minsan lang ako mainis ng matindi talaga grabe <laughs> parang uh, tingin niya sa mga tingin niya sa mga gumagawa ng kanta sa rap, mga, sa mga sumusuporta, ang, ang, ang tingin niya sa atin, gano'n hindi naman para patulan na uh, SEP yon hindi naman para patulan uh, may gusto lang namin sabihin yung ano yung pa <laughs> suntukan na Jonah versus Blaze and Flow wag hindi na kailangan yun no? wag tayo mag ano, mag initiate ng ganyang klaseng ano kasi baka hindi niya lang alam yung sinasabi niya kung ano yung kadikit ng hip-hop, rap, yan. Baka nakalimutan niya na nakadikit yan sa mga OGs, gangsters. <sighs> Baka feeling niya nagbablog lang siya, ganun. Oh, vlog o vlogging yan. Okay, kahit anong klaseng tunog meron siya. Kahit ano pang ano. Pero yung sobrang uh, ah, disrespectful yung sinabi niyang ganun. Alam niyo ba kung gaano karami yung batang uh, nangangarap na matupad yung pangarap nila dahil sa pagrarap? Kung paano nire-respeto yung kultura. Ang dami nag-aaway dyan. Tikada na. Tapos siya <laughs> papasok siya ng ganun kadali, ganun. Magsasalita siya ng ganun. Sa akin, hindi ko naman siya inaano eh. Ah, oh, may pera siya eh. Hindi, hindi ko siya tatakutin, hindi ko siya ano, hindi para takutin. Pero isipin niya yung pwedeng mangyari sa kanya dahil sa ginagawa niya. Gumawa ka nga ng kanta, sa bahay mo lang makakanta yan, hindi mo makakanta sa mga event yan, maniwala ka sa akin. Hindi mo makakanta yan sa mga hip-hop events, kakanta ka ron. Ako lang nagsasabi sa'yo, sa bahay mo lang pwede kantayin yung ginawa mo kanta kung ganyang asal mo. Ganyan yung asal mo. Ganyan yung asal mo. Sa bahay mo lang pwede kantahin yan. Hindi mo pwede kantahin yan sa ano. At, matigas ulo mo, try mo. Kumanta ka sa mga totoong hip-hop event. Yan. Sa mga totoong hip-hop events. O may mga, may mga rap ganyan. Rap events. Ewan ko kung ano, kung ano yung magiging pakitungo sa'yo ng mga tao. Lalo na dun sa mga totoong nagmamahal sa kultura. Sana may maganda kang paliwanag kung bakit mo sinabi yun. What's wrong with you, man? Diba? Papa-English tuloy ako, hindi man ako Inglesero. Uh, eh. ah, Jonah ng uh, Brusco Brothers. Kahit magsama ka pa ng isang batalyong uh, ah, bouncer, binanggit mo kultura. Alam mo ba yung salitang mapagtulungan ka? Dahil may gusto kong patunayan na... <laughs> Tsaka yung nagsasabi ha, ah, yung ibang nag-comment na ano ha, ah, hinaid ko na lang eh. Hindi nyo pwedeng kumpara si uh, Skastakli at si uh, Jonah. Magkaiba yung ginawa nila kakasaan nyo kay Skasta o kay uh, Daryl Ruiz, eh may uh, may katwiran pa yun eh. Challenge yun para doon sa mga ano, na magpatuloy, magsipag, pakita na meron pa talagang ano, maibubuga. Pero yung kay John, labo nun. Labo nun sinasabi niya. Hindi ko mag-gets eh. Hindi ko siya mag-gets but hindi ko siya mag-gets talaga. Mm. Grabe. Yun, yun na. Pakitigil din yung nagko-comment ng gano'n sa ano. Hindi eh. Malabo. Ma, ano, hindi pwede kumpara yun. Iba yung Skasta sa, sa Jonah. Yung Skasta, yung Skasta may tira sa ano yan, sa hip-hop. Pero yung Jonah, baka matira yan. <laughs> Malabo yung pinaggagawa niya ganun. Wow, wala naman akong gustong iparating na ano. Babala lang yun kasi kultura yung binabanggit niya. Gusto ko maintindihan. Gusto ko nga mag-ano siya, mag-post siya o magpaliwanag siya. Ano ba yung sinasabi niya eh. <laughs> Grabe. Tumba na ba? Walang ganun. Hindi naman eh. Siguro nga hindi niya nga alam yung sinasabi niya eh. Ah, yung ginawa niya kata, gumawa siya. Gumawa siya ng ganung kanta tapos alam ko sabi na ba patulan kasi ano, marketing strategy. Oh, marketing strategy. Pero ang dami mong pwedeng gamitin sa marketing strategy mo. Para sa akin, nakirap ka na nga lang, nakihip hop ka na lang. Ang gagago ka rito. So, so, so, so, sobra. ginagawa niya na yun. Wow! Wow ka talaga! Wow ka talaga, Jonah. Sobra, grabe. Pero hindi pa naman uli lahat eh. Humingi ka ng sorry. Humingi ka ng sorry sa kultura. Hindi sa akin, hindi sa kanya, hindi sa kay ganito o ganyan. Sa kultura ko humingi. Welcome naman dito kahit sino eh. Yung beef dito, natural yun kung may kanya-kanyang pinaglalaban, nare-respeto yun. Pero ikaw, yung kanya kalaban, ang <laughs> gusto mong sabihin dito? Puro kayo kultura. So, puro kayo kultura. Mawala naman kayong pera. Sa so, tingin mo ba ikaw yung pinakamayaman dito sa kultura? Kung makakapasok ka? Kulit mo. Pakakulit mo. Grabe ka. Yes, Vinci. Skasta, may skills yun. Ako ilang beses ko pinatugtog talaga. Ganun ako kapag uh, may pinos yung ano, sino ba to? Ba't ganun yung ano niya? Pinakinggan ko ng pinakinggan. Wala, hindi ko makita yung skills dun. Yung sa concept ng kanta niya, ano gusto niya patungan sa ano, yung grind niya. Mas gusto ko pakinggan yung wala ano. Ah, uh, sino ba to? kung sa grind-grind lang ng mga kanta, eh, kahit, hindi, hindi talaga ganun. Tangin, nagugulo yung utak ko pag naiisip ko yung mga pinaggagawa niya. eh, alam ng mga tao yan, yung kukumpara, skastakli. Come on, man! Skastakli, skillful yun. Narinig mo naman siguro yung mga kanta nun. salita man yun ng ganun, may dalawang way yun para isipin mo kung ano yung sinabi nun, di ba? challenge yun. Challenge yun o papayag ka nilang sabihan ka lang ganun, di ba? Offensive ano, in both ways, sinabi niya. Okay lang yun. Nasa, nasa nakakikinig yung ano. Pero yung sa'yo, kahit saang angulo ko pakinggan yung sinabi mo yun. Ah, nakakaurat lang. <laughs> nakakaurat kahit saang ano. Hmm wow na wow talaga. <laughs> wow na wow siya. Wow na wow. <sighs> Saan banda yun? Ang Um, yun lang na labas ko lang yan ako kasi sa palagay ko kasi hindi talaga ayos eh. Hindi, hindi talaga ako, hindi ako mapakali na ano, hindi talaga ayos na hindi talaga ayos yung gano'n ng galaw niya hindi, ano, nung, medyo na ano nga parang kinakabahan na ako para sa kanya eh. sayang yung kanta niya hindi niya makakanta yun sa labas sa stage pwede kung mga ano dyan sa mga children's party o binyag ng ano may kinasal doon siya pwede kumanta pero sa totoong hip hop event hindi niya makakanta yan hindi niya makakantayan, promise. Lalo na kapag nandun yung mga totoong nagmamahal sa hip-hop, sa kultura. Ah, pag kinanta mo yan, siguraduhin mo na yung uh, ah, 75% ng audience sa'yo. Dahil kung hindi, hindi ka makakababa ng stage. O baka hindi ka makabalik sa sasakyan mo. Kaka problema ka. Pagtingin ko na yung wall ko, tagtad ng ano. Sino ba si Jonah ng Brusco? Sabi ko, ah, Ito nga pala yung vlogger na ano, gumagawa ng mga nakakatawang ano. Doon ka na sa nakakatawa, okay ka na nga. Eh, nalilibang yung mga tao eh. So nakita ko sa mga post na ano, trash talker. Trash talker ka. Wow, trash talker. Trash talker. Matindi. Matindi talaga. Sana alam mo talaga. Sana kabisado mo talaga yung streets. Alam mo yung streets. Alam mo yung batas ng streets. Sinasabing uh, mabili-bili yan. Pero bawi. Marami kang pambili, di ba? Tatanong, bumibili ka ba talaga ng ganun? Para magsalita ka ng ganyan. Babaryahin ka lang sa kalsada, maniwala ka sa akin. Tawagin mo yung pinakamatindi mong OG. Yung sinasabi sa'yo. Tawagin mo yung pinakamatindi mong ano, asyong salongga sa lugar nyo. Ano. Para pagtanggol ka dyan sa ginagawa mo na yan. Tawagin mo na. Tawagin mo na.